вже графік з'їжджає на пів години 40 хвилин. Я б сюди приїхав на 9.45, а можна було їхати на 10.45 легенько. І я би нічого не пропустив. Буду 12 годині ми закінчили всю роботу. Дякую Блумбару за каву. Приходьте 8 жовтня в Ріверпул. 7 летимо до молодої. Добираємо. Саме головне просто не надіятися, що все буде по плану весілля, тому що <laughs> тому що інакше буде багато розстройства. Як вам ранок? Бомба. Ранок все бомба. Приїхали, що від молодої. Оператор. Один оператор, і оператор номер два по самостійності дружба. Я всіх побачив, дещо забрав. Скажемо, <laughs> що сам побачив почалось класно, продовження буде далі. Чекаємо, поки нарешті накине платі. Ми вже з'їжджаємо по графіку, який я вам вже показував десь більше, ніж на півтори години. Факту зараз 12.21, а на 12 вже мав початися лед. Я взагалі аж два не готовий вже. Та я ж Не, мабуть, ставлю стіль е, цей. Двоє. Двоє. Напевно, два весілля таке таке було, знаєш, е, що от. Ну, те саме, якщо не казав, правильно пара весіль, коли все було чітко. Час в Так, з'їзд по плану, ну, то є два. Е, загубили підв'язку, але тільки ми двоє. Як шукати? Троє. Як шукати пов'язку? Двоє в центрі подоляти. Ми є. Брама готова. привідкрий, привідкрий таємницю. Привідкрий я вам таємницю, да. Дуже, дуже тихо тихенько. Це Бачите, за те, що вони там шукають, кіпіш. це кіпіш там вже, да? Та вже кіпіш. Це добре, добре. Подиви, Вони карту подиви. перевертають. Та я кажу, Марічка, Марічка, де пов'язка? Ну навіщо ти на Нащо ти, бляха, цей? Коротше, дід, дід, коротше, спер на цього, на дівчат, що дівчата винні. Перша година ми ще набрали. Ми навіть не думаємо за стіл. Чекаємо. Що ж лишається робити? Чекати. Чекаємо. Пленка скінчилася. Так, так, Да, сіл сюди. С той стороны, щоб... До нас сіл, до нас, так, так. Стоп, стоп, стоп, ми мовимо. Пов'язку покажіть мені, будь ласка. Я їм, вони чекають. Так, я фотограф. Це відеооператор. Я фотограф. Ми все чекаємо. Яка година? 13.25. Викуп триває цілу вічність. Світ їж, блін. Оператор стоїть, я стою. Живем жувати. Я стою. І молода стоїть. Марічка стоїть. Коротше, ми так будемо там коротше жували. Два години. Багато. Файно. Я згорів. Ми чекаємо на вулиці. Виходимо, їдемо, пробуємо фоткатись і потім їдемо, напевно, що до шлюбу. Ребята, перекидаємо об'єктив. Як тут музику писати? їдемо, е, маємо хвилин 30, щоб пофоткатись, прогулятися, прогулянку якусь пофоткати. Потім шлюб на третю, ото вже друга година. Шлюб на третю. Бачите як? Мало все початися на 2 години раніше. І вже мали би мати 2 години зйомки. А виходить так, що так змістилося і в нас лишається півгодини на зйомку і все. Інтересний. Сьогодні супер, але фотограф мені матюкається в камеру. Ти стаканчика маєте? Йому мусиш купити. Розділили. Вам не холодно трошки, може вам не Знаєш? Він два має. Зараз як гупне. Труховий? Я хотів ти. Ага. Все, все, все, все, все, все, тисни, тисни. Опусти руку, допусти. Але Свашка це так ти Мама молодої з вами. Люди сперечаються, дружка, сважка. Як там їх називають? Сюди по-різному. Десь дружби, дружки, десь свідетель і свідетельниця. А десь і сважки, і свати. Церква. роздуплятися. Зйомка триває, фотки робляться, робота робиться, все класно. Тільки трошки холодно. Ви підписались на мій канал, ви поставили лайки, можете навіть робити репости. Все для того, щоб тільки кожного тижня виходили якісь нові відео. Так, Вчора оновився Windows і полетів драйвер відеокарти на компі. І виходить так, що не можу тепер монтувати відео. Я думаю, що завтра після це питання вирішиться. Для вас це буде взагалі непомітно. Тільки те, що затримається відео, замість того, щоб викинути влог номер 7 понеділок або неділю, я його викину десь вівторок середа. Ну і оператор працює обладнано. Художня зйомка, частина номер 2 закінчилася. Частина номер 2 Це частина номер 2 ну, художньої зйомки. Є дві частини. До шлюбу, після шлюбу. І тепер ми їдемо в ресторан святкувати одруження молодої пари. Karma. Треба провести підвести проміжні підсумки. П'ю каву. Танці в самому розгарі вже пішли такі заморожуючі пісні, вже повільні, вальси. Я сьогодні фотограф до завершення весілля. Весілля тут буде десь година до другої. Ресторан Версаль. П'ю каву, щоб трохи триматися на ногах, бо реально ну, тяжко сильно бігати. А ще так як я зранку чекав дуже довго, то я то відчуваю дуже сильно. Танці пляски, подивіться. З вулиці видно, гляньте. Дивіться. Бачите? Скільки людей танцює. Чуть-чуть. Ну гиц, гиц, гиц. А там от зверху, там де ліхтарі, там де дорога. Траса. What the fuck? можна вийти на вулицю і познімати, що відбувається всередині. Отак це виглядає. І врахуйте, що це вже почався новий день. Так це вже перевело за північ. І люди всталі двіжують, танцюють, свято, весілля. <laughs> Я їх прекрасно розумію, тому що це реально хочеться двіжнячити. Тут люди поприїжджали і з Далеку, і з Львівської області і багато людей. Так оператору і фотографу. Ну там оператор ще друг молодят. А я, наприклад, взагалі до молодят ніякого відношення не маю, крім того, що я їм фоткаю весілля. І йому шалояльніше, він може собі там відпочивати, розслаблятися, а я трошки маю контролювати, що тут відбувається. Себе контролювати. Я сьогодні в 9.45 вже був на місці зйомки в салоні і зараз вже шоста година. Рахуйте, скільки це години я вже на ногах. Бігаю цілий день. Ну Там трошки зараз вже в ресторані, коли попали в ресторан в 6 годині, то ми трошки почали відпочивати, вже сидіти, розслаблятися чуть-чуть. Все одно треба бути в тонусі, треба слідкувати, як відбувається свято, де там які конкурси, де там хто кого має цілувати. І отак проходить весілля цілий день. Цілий божий день. Ти ходиш. Конкурс. Вибило світло. Фініш. Фініш, фініш, фініш, фініш, фініш. У оператора є лампочка, бачите? І все. оператор. взагалі безсовісний. Він напрягає навіть в такій годині, напрягає молодя. Є совість людини, нема совісті. Каже, ідіть звідси за ручки. Не можна. І далі напрягає. Та оператор, перестань їх напрягати, та людям піти спати додому, напрягає. їх. поки музиканти мотають своє барахло, своє барахлішко, шнурочки, колонки. Вони підходять прямо майже під хату. Друга година ночі. Друга година ночі. І я ще додому не їду. Ще чекаю, ляжу спати десь пів четверта приблизно. Ну і панство, друга година. Підписуйтесь на мій канал. Сильно прошу. Підписуйтесь. мене є. Нема у вас і не буде. А в мене є. Підписуйтесь на мій канал. Все, на них не дивіться. Дивіться на мене. Ти не слышал эту песню? Пацан, давай подпевай мне. Давай. Ой, гора любимый, разбей Куда ты идешь? Дома. Why don't you ever model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. <laughs> yeah. Yeah, baby. <laughs> Yeah.